إذا عففت نفسك عن الحرام ماذا تستفيد أولا دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة هذه واحد ثانيا من ثمرات العفافك عن الحرام أن الله يظلك بظله يوم لا ظل إلا ظله قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فامتنع عن الزين إني أخاف الله إذا يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ثالثا عفافك عن الزنا يحفظ الله تعالى محارمك عفافك عن الزنا يحفظ الله ايش محارمك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى ولو ولو بالدرهم ولذلك عف عن الحرام قرأت قصة جميلة في كتيب صغير أنصح بقراءته جدا اسمه عدالة السماء مجموعة قصص موجودة في الإنترنت أتمنى أنكم تقرؤونه بعد قليل وذكر منها قصة دقة بدقة ولو زدت زاد السقة أتمنى من الإخوة والأخوات أن يقرأوها قصة حقيقية كتبها آه، محمود شيد خطاب وهو قائد عسكري عراقي وهذا الكتاب من أروع ما كتب كتيب صغير قرابة 100 صفحة من القطاع الصغير أتمنى تحميله وقراءته